hello welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खास क्या होने वाला है क्या सीखेंगे हम आइए आपको बताता हूं यहां पर इसे हाईलाइट कर देता हूं यहीं पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो यहां पे लगाते हैं इंडेक्स फॉर्मूला तो ये देखिए इंडेक्स फॉर्मूले में कुछ खास क्या है देखिए यहां पे कह रहा है एरे तो एरे में ये पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट क्या नहीं सेलेक्ट करना है आपको केवल टाइटल छोड़ दीजिए और बाकी सब ये नेम सेलेक्ट कर लीजिए इसमें कुछ लोगों के नाम है जो साधारण लोग है या कुछ लोग वीवीआईपी लोग है तो दोनों का नाम लिखा हुआ है ठीक है अब कॉमा देते हैं इसके बाद क्या रहा है रो नंबर तो मान लीजिए कि रो नंबर 5 से हमें पिकअप करना है ठीक है फाइव से पिकअप करना है सिक्स से जिससे भी पिकअप करना है कर लीजिए आप एट से मान लीजिए करना है कॉमा देंगे अब कह रहा है कॉलम नंबर किसकी बात कर रहे हैं अब देखिए कॉलम नंबर काउंट कहां से होगा क्योंकि हमने सिलेक्शन में तो यही डेटा ले रखा है बी और सी ठीक है तो कॉलम नंबर यहीं से काउंट होगा तो हमको टू से लेना है ठीक है टू दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया ठीक है और क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो ये देखिए यहां पर आ गया नरेंद्र ठीक है नरेंद्र आ गया जो नाम स्पेलिंग में लिखा हुआ है वही आएगा अब तो इसमें देखिए इसमें कहीं लिखा होगा तो ये देखिए ये रहा तो इसको हम स्पेलिंग एक बार सही कर देते हैं यहां पर भी सही हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी